pendidikan itu dilihat dari tabel ini ambil yang nilainya paling kecil berapa nilainya paling kecil berarti jadinya skor maksimal 100 paling rendah 70 105 diambil 70 tinggal 30 30 dibagi 3 jadi 10 di mana tilu 3 itu dari yang namun di luar D itu yang di luar D ada kan ada ABCD iya. di luar D itu eh, terus kendak Nah, ini cara menghitung KKM, cara menghitung KKM di sekolah. Satuan pendidikan, baik di untuk kelas maupun satuan pendidikan sama pada dasarnya. Iya, halaman 69 yang ini Bu, 72. Kan halaman 72. halaman 66. Iya. Oh, yang nah, tadi. Sudah? Ya. Kita lihat ke sini. Nah, kita ambil skor maksimal. Skor maksimal itu 100. Tadi KKN satuan pendidikannya 70 ya. Bu, 100 dikurangi ya. Kalau tabel ininya dari mana tuh yang itu? Tabelnya ada di halaman. ini da, diambil per kelas per kelas oh, iya. oh itu dia tiap kelas nanti nanti dijelaskan ya bu ya ini dulu sebentar nah 100 dikurangi 70 30 bukan bukan yang baca singkari angka tiga diperoleh dari itu yang di luar D iya. nah, tiga itu kita peroleh dari predikat selain D D yaitu A B dan C berarti B-nya mulai dari 8 80 ya. ya. Nah, hitung lagi 10. Jangan jangan 80 tambah 10 Bisa dimengerti? itu nama udah itu nama udah. Ya. Mengganggu eta iya, Tabu. Ya. Jadi tilu teh udah merupakan patokan benernya. Iya, patokan. Iya patokan tiga gitu ya. Penting nama eta ya, ya berarti patokan itu mana? Nah, itu. Jadi tadi kan udah ketahuan sulapnya Mas Gatus dikurangi nilai yang paling kecil nah dibagi di tiga dari nah. tiga nah, jadi tiga itu berarti patokannya ketiru untuk yeah. kembali iya, nah tiganya dari mana nah, gitu ya dari mana gitu selain B D iya. selain B C ya kita lanjutkan tadi pertanyaan Deus. biar ibu tidak lama menjelaskan iya. <clears throat> penyusunan KKM mata pelajaran yang 2013 iya. prosesnya ya ya sama dengan 2006 tidak dari indikator oh, iya, berapa で masih banyak kan masih banyak yang pakai 2006 ya. kan dua tiga lima oh, iya, baru iya, betul. betul betul jadi betul pak eh untuk KKN pada dasarnya sama kalau yang itu seperti itu ya intinya ada eh, KKN mata pelajaran yang kita gabungkan kemudian kita lihat mana KKN terendah dan aku ambil sebagai KKM satuan pendidikan dari semua kelas iya dari semua kelas sip